is the first thing that really important to me to bring my daughter to the school and then go to, to my office, prepare a huge mug of coffee and then start starting my life. And that, of course, this mug of coffee, this make my day. Without it, I cannot do any research. And I, for, for, um, from this position, I would like to thank the the person who explored coffee. Ja, es ist total langweilig. Mein wissenschaftlicher Alltag, ich gehe ins, ich geh in die Bibliothek oder ich gehe ins Büro, habe da meine Materialien und lese. Das ist eigentlich, ich lese den ganzen Tag. So, you know, I mean, <laughs> the way philosophers work is they read books and articles um, and they think about what's being argued there. Der Alltag eines Wissenschaftlers ist geprägt von interessanten Artikeln, von interessanten Erkenntnissen, die aber manchmal total makaber sind. Sometimes they talk to their students about the books and articles and the arguments and they uh, get ideas of what might be the problems or the or the positive um, features of the arguments that are being made. and then they sit down and try to write about it themselves and um, improve on the arguments or criticize the arguments. Um. Ich fange früh an, ich fange sieben, 7 Uhr, morgens fange ich an äh, und der Tag endet häufig erst um 10 Uhr. Als Historiker arbeitet man natürlich mit Büchern. Man liest wie jeder Wissenschaftler zunächst einmal zu seinen Themen, zu seinen Fragestellungen, was andere geschrieben haben. Wenn man so will, ist es mit die Hauptaufgabe eines Generaldirektors immer wieder zu schauen, wo sind eigentlich die großen neuen Fragen. Das Labor von uns Historikern ist in gewisser Weise das Archiv. Das heißt Orte, in denen Dokumente aufbewahrt werden, die bislang oft geheim sind, die nicht zugänglich sind und die uns den Blick erlauben hinter die Kulissen. Also hin und wieder kommen Politiker zu uns und lassen sich beraten. Manchmal gehen wir auch zu Politikern und beraten Sie? Das heißt, wir prüfen das, was die Zeitgenossen wussten, was in den Medien schon stand, was Politiker gesagt haben, durch eine andere Ebene, in denen wir gucken, was für Briefe haben die geschrieben, was für Protokolle gibt es vielleicht, was für Gesprächnotizen, ähm, was für geheime Akten gibt es beispielsweise von Regierungen. Wir machen natürlich auch Interviews mit den Zeitzeugen und kriegen so ein etwas anderes Bild von der Zeit, und zudem stellen wir Fragen, die aus der Gegenwart kommen. Dinge, die die Zeitgenossen vielleicht noch gar nicht gesehen haben, prüfen wir mit unserem Blick aus der Gegenwart, um so die Vergangenheit besser zu verstehen, aber eben auch unsere Zeit. Ich bin einfach tatsächlich, glaube ich, ein grundsätzlich neugieriger Mensch. Und ähm, fast immer, wenn ich etwas sehe, was mich irritiert, möchte ich wissen, warum es mich irritiert. Und es gibt keinen anderen Bereich, der wahrscheinlich besser geeignet ist, diese Neugier zu befriedigen als die Wissenschaft.